सो हेलो गाइस हम आ चुके हैं दोस्तों तो एक और ब्रांड न्यू वीडियो में और आपको भी पता है भाई इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं G T A vice city की एक सीरीज़ चलो फिर एक न्यू गेम से हम शुरुआत करते हैं अपने एक नए सीरीज़ की तो गाइस ये गेम मैंने आज तक नहीं खेली है तो हमें थोड़ा बहुत नहीं पता और आप सब इनकी ये भाषा सुनना चाहते हैं तो आप नेट पर सुन लीजिए भाई अंग्रेजी सस्ती है हमें नहीं सुनना हमें भाई तुम बस मिशन दो भाई मिशन दो मिशन हो वाह भाई गाड़ी सफ़ेद चलो भाई सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं वो आ चुका है touch where on the left side of the screen to move यार ये तो पबजी की आदत हो रही है भाई हमें भी क्या भाई कहाँ जाना है भाई पिंक ब्लिप चलो भाई चलते हैं पिंक ब्लिप पर तो पहला मिशन है अरे भाई क्यों मर रहे हो यार पहले ही मिशन में ये आई थिंक हम रोंग वे जा रहे हैं भाई मोडजा गाड़ी ये भाई ये गाड़ी यार पुराने ज़मानों में बहुत फेमस थी अब भी फिल्मों में देखते होगे पुराने ज़मानों की फिल्मों में अरे भाई ड्राइविंग तो हमारी फाड़ हुए बिल्कुल ये देखो कहीं गाड़ी भेड़ तो जाए अरे भेड़ ही नहीं सकती कहाँ जाना है भाई पीछे यार ये गूगल मैप भी ख़राब काम कर रहे हैं अरे रुक जा भाई अरे हट जाओ हट जाओ हट जाओ रोक मत दियो टैक्सी वाला यहीं पीटेगा चलो भाई ये ओ भाई भाई ये कुछ ज़्यादा ही ठुक रही है गाड़ी में ब्रेक ही नहीं है देखो मोड़ आएगा ना आगे तो मेरे को लेफ्ट लेना है कितनी देर से ब्रेक दबा हुआ है तब इतनी जाके घूमी है ये आ चुके हैं हम एक पिंक बिली बबुला पे चलो भाई इस मार्क पे गाड़ी ये ओशियन व्यू वाह भाई वाह वो भाई भीतर बढ़ना है अब हमें अरे उतर जाओ हाँ ऐसे उतरते हैं चलो भाई चलो भाई इस घर के अंदर टॉमी भाई mission venue save the progress तो भाई चलो वहाँ चलने से पहले हम एक बार अपना सेव मार देते हैं ताकि भविष्य में कोई परेशानी ना हो हाँ भाई हो चुका है भाई चलते हैं जल्दी सी चल भाई ये देखो पिंक मार को जाना है अब दोबारा कोई इंग्लिश में बातें करेंगे भाई जिसकी इंग्लिश थोड़ी सी महंगी है यार समझोगे ना क्या करना चाहता हूँ नहीं सुननी भाई साफ सीधी बात भाई नहीं सुननी चलो भाई हम आ चुके हैं find the lower office follow the L अरे मर्सडीज में बैठ यार कहाँ बैठा है गाड़ी के पहिए मेरे को दिख रहे हैं आपको भी लग रहा है आधे ज़मीन में आप सही हो गए लो यार वाह वकील के घर चलना भाई चलो भाई वकील मैंने सुना यार वकील अपना दोस्त है चलो भाई चलते हैं फिर वकील के ये वन टू का वॉर ये ड्राइविंग आगे से लेफ्ट अरे हट जा टैक्सी अरे हट जा ड्रिफ्ट कैसी लगती है भाई कमेंट में बताओ अभी कि अभी ये है अपना राजविला यहीं से गाड़ी उठाई थी और यहीं पे छोड़ देते हैं चलो भाई फिर अब जल्दी से इसके तय खाने में घुसते हैं अब देखते हैं ये क्या बातचीत करेंगे ओहो वाह हाँ ओके अच्छा अच्छा ऐसे हाँ भाई गेट द न्यू थ्रेड चलो भाई पुलिस पता नहीं किसके पीछे पड़ रही है बने हमें तो भाई कपड़े लेने गरीब है भाई जीरो रुपए हैं जीरो जीरो जीरो जीरो भाई गरीब तो नहीं है बहुत ज़्यादा रुपये हैं कुछ ज़्यादा जीरो है हमारे पास इतने जीरो तो पता नहीं यार किसी के पास होते और र पुलिस बिना फालतू में टपंगे तो मतलब हाँ भाई ये मतलब ये अपना आप भेजना चाहते हैं मेरे को कहीं है क्या भाई यहाँ से रास्ता हुआ ये तो होटल वाटल सा लग रहा है भाई कहाँ है लत्तों की दुकान कपड़े कपड़े कपड़े कपड़े पहनने हैं नए भाई कैसे कपड़े होंगे क्योंकि अब हम कॉम्पिटिटिव खेल लेंगे एकदम मिशन और कभी कभी मस्ती वाले भी खेल लेंगे चल भाई चल चल चल जल्दी जल्दी नए कपड़े राफ्स नए कपड़े वाह भाई वाह नए कपड़े हूँ नाइस बाइक तो भाई गो टू द कॉनल्स चलो भाई तुम कहो और हम चलते हैं अरे भाई हाथ दिखाने से कुछ नहीं बाइक यूँ थोड़ी ना रुकेगी ओहो भाई हमें बाइक चलाना सिखा रहे हैं इसे नहीं पता भाई टोमी को सब कुछ आता है स्विमिंग के अलावा ये कभी आपने नोटिस करा हो तो बताओ भाई भाई ये सब कुछ आता है चलाना हेलीकॉप्टर है कुछ उड़वा लो यार इसे भाई पानी में तैरना तो सीख लेता है इतने करोड़पति बन रहा है यार ये धूम मजा ले धूम मजा ले धूम मजा ले धूम धूम ये पी पी बी एस ओहो स्टोरी हाँ भाई ओहो वाह और वाह बहुत सी सगल की बेटर निकल ले नहीं सुनने भाई कुछ भी हाँ take the corners daughter to the pole position चलो गाइस आज के लिए इतना ही अब यहाँ से हम अगले पार्ट में कल या परसों अगला पार्ट आएगा उसमें हम पूरा करेंगे तब तक के लिए